Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de GSHN Big Gamer y como pueden darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta. Antes de comenzar les voy a mandar un gran saludo a Dios de la Muerte, le mando un gran saludo a El Bandido Gamer 8V, le mando un gran saludo a a las talks X. También le mando un gran saludo a Carol Blaze. Y un último saludo a Eric Flag. Muy bien, eh, vamos a dar comienzo ya al tutorial.